aux idées d'une belle journée. Je vais me confier d'une belle journée qui s'achève, ne l'envie vidée mais, je vais me confier mort de l'éternité Attends et de d'une belle journée Je vais me confier d'une belle journée Souveraine je de l'envie de les voir des ongles arriver, mais je vais me conserver paix